Özge meclisini tey Özge meclisini tey Ulup beredem zavuk olmasa Ayzir ahen bakşir ökte Cennete asavuk olmasa Kelme gündür mağdayı bir anda peyda bulmasa Gül kereyim estim bana istesem olmasa Neyleyinsem onu bir gün meclise aram olmasa Ye kuşum meclise أنجمن ذكر بريش كشرة وغم فيزنهم Yiğit Muhammed babada küryen nizam Ezmera kuştur kada kürk evveliyir mestamam Mutrebi kuş lezeyi kuş yil sima olmasa Bezmi tatsam keyfiyet girer Esruk şu Mirma müşteri Üzüre çünkü bir kilo Yeşnes aktar kiloyu Anda kat avurmasa Thank you.